Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достан, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется «Гост» или Привидение. Но перед просмотром я бы хотел вам посоветовать э, канал, который называется Достан Джобс, то есть мой канал, где я снимаю влоги и подкасты. Пожалуйста, если вам интересна жизнь в Японии э, и э, видео, диска, э, диск, дискуссии и разные э, темы, которые связаны с Японией и английским языком, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании и э, смотрите, если вам понравится, обязательно подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру этого видео. To fill out. Заполнить. A signature cards. Карточка с образцом подписи. An account. Счет. I see. Я понимаю, понятно, ясно. Bottom line, нижняя строка. Do what I say, don't talk. Tell her you're here to fill out a signature card for a new account. Can I help you? Yes, I'm here to fill out a signature card for a new account. And do you know your account number? 926 31043. 926 31043. 31043. Rita Miller. Who? What? Tell her Rita Miller. Rita Miller. Didn't they have you sign a card when you opened the account? Tell her Carl Bruner opened it for you by phone and asked you to come in today. So you see, Carl Bruner, he, he opened it for me by phone, that account, and, and now he's asked me to come in today. I see. Just sign this card on the bottom line, please. May I use your pen? Thank you so much. No, no, no, Rita Miller. <sighs> I'm so sorry. You know, I, I need another one. I signed the wrong name. <sighs> you're here to fill out a signature card for a new account. Can I help you? Yes, I'm here to fill out a signature card for a new account. And do you know your account number? Tell her You're here to fill out a signature card for new account. Скажи, ты здесь, чтобы заполнить карточку с образцом подписи для нового счета. Can I help you? Могу я помочь вам? Yes, I'm here to fill out a signature card for new account. Я здесь, чтобы заполнить бланк карточки для открытия нового счета. And do you know your account number? Вы знаете свой номер счета? Если вы окажетесь в банке, то вы обязательно должны заполнить разные бланки. На английском это будет to fill out – заполнять анкету или другой документ. Еще один пример. Some people find it difficult to fill out a form. Некоторым людям сложно заполнять анкеты. Она говорит «I'm here to fill out a signature card for a new account». Я здесь, чтобы заполнить бланк карточки для открытия нового счета. A signature card – карточка с образцом подписи и слово «an account» – счет в банке. Рита Миллер. Who? Кто? What? Что? Tell her Рита Миллер. Скажи Рита Миллер. Рита Миллер. Рита Миллер. Didn't they have you sign a card when you opened the account? Tell her Carl Bruner opened it for you by phone and asked you to come in today. Didn't they have you sign a card when you opened the account? Попросили ли они вас расписаться, когда вы открывали счет? Tell her, Carl Brunner opened it for you by phone and asked you to come in today. Скажи, Карл Брунер открыл его для тебя по телефону и попросил подойти сегодня. Фразовый глагол come in чаще всего переводится как «входите», «приходите», когда в дверь кто-то стучится. Вы можете сказать «hey, come in». А в нашем предложении come in идет в значении «подходить», «прибывать». her, Carl Brunner opened it for you by phone and asked you to come in today. Скажи, Карл Брунер открыл его для тебя по телефону и попросил подойти сегодня. It's you see, Carl Bruner, he, he opened it for me by phone, that account, and, and now he's asked me to come in today. I s- Is that right? You see, Carl Brunner, he, he opened it for me by phone, that account, and he's asked me to come in today. Карл Брунер открыл его для меня по телефону, и он попросил меня зайти сегодня. I see, ясно. Is that right? Это правильно? I see. Давайте немного поподробнее рассмотрим эту короткую фразу. «See», как мы знаем, переводится как «видеть», но также есть значение как «понимаю», «ясно». В начале диалога используется фраза «you see», которая означает «вы понимаете». Just sign this card on the bottom line, please. May I use your pen? Thank you so much. No, no, no, Rita Miller. I'm so sorry. You know, I, I need another one. I signed the wrong name. Yeah, все хорошо. Alright, just sign this card on the bottom line, please. Только распишитесь на карточке в нижней строчке, пожалуйста. May I use your pen? Могу я взять вашу ручку? Thank you so much. Большое спасибо. No, no, no, no. Rita Miller. Нет-нет-нет, Рита Миллер. I'm so sorry. Я так извиняюсь. You know, I need another one. I signed the wrong name. Вы знаете, мне, мне нужна другая карточка. Я написала имя неправильно. Bottom line в предложении Just sign these cards on the bottom line, please означает нижняя строка on the bottom line в нижней строке. Она просит ее лишь расписаться на карточке в нижней строчке. Just sign these cards on the bottom line, please. May I используется как уважительный вопрос. Могу я взять вашу ручку? May I use your pen? И на этом все. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и ставьте большие пальцы вверх. А я буду продолжать э, снимать больше видео для вас. Еще увидимся. See you next time.